الفضول يعتريني يا طواف الرفت عندما تنتقل عبر المكان هل يمكنك الشعور بأجزاء جسدك التي تتركها خلفك؟ هاي بسلام ال spike بحوزتي You cannot. آخر لاعب باقي لدينا سقطت ال spike في A قتل الخصم نو نايس تراي نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك انفجري ظلال متحركة ظلال متحركة أسلب البصر سقطت انتهى الأمر السبايك هنا آخر لاعب باق. اون آه، سبايك On spike, two on spike. Three on spike. No, nice try. لم ينتهي الأمر بعد سأخل بالتوازن انفجر دمنا ظلال متحركة أسجد البصر سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد أحجت أرضا آه. أعيد التلقيم لم تنجح خطتك يجب أن يكون الموت مصير بايبر تلك سلاح هنا على دعم شكرا ظلال متحركة تم نشر السافر عدو في A. آه. عدو واحد فين فين مد نلعب لعب دوري الابطال عمل آه. مجددا سلاح هنا سأقطع أنسجة المكان سننطلق انفجري ذاهب إلى بي وقت القفز ستبدأ المطاردة تبقى عدو واحد عذرا هذا العالم محجوز لنا روعة كم هذا ممتع فلنستمر هل تشمون رائحة خوفهم؟ طريقي سأتكفل بالأمر اختفي سقطت ال spike في الوسط تبقى عدو واحد خرج الروبوت المتفجر ال spike بحوزتي جوي جوي جوي أنسجة المكان هنا لا تتوقفوا عن القتال يجب المتابعة حتى ولو تبقى واحد من الحلفاء على قيد الحياة سأقطع أنسجة المكان انفجري الساترة ظلال متحركة رصد عدو في A عليك بالله أعيدك القرآن هذا مؤلم أعيد التلقيم لو لو لو فيري لو تبقى عدو واحد نايس آخر لاعب باق نايس جي جي معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم يمكنني الشراء من أجلكم ماذا تريدون؟ أيحتاج أحدكم شيئا؟ هل أحصل على دعم؟ هنا فاخ Back on by Ned. هنا Yes. عدو واحد حسنا لنسترح استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال Jet low height. has a sniper. Hide, hide. Right. Nice. One more. One more hide. You can heal you. You can heal you. No, he, she is dead. Med, med, med, med. Nice. سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر القدرة الخارقة جاهزة القدرة الخارقة جاهزة I hold height, I think. سأعود سأعود قريبا سأنتزع انفجر. النور من أعينهم سوف يبدأ الحرب لا مهرب مني Oh no. Fuck. عدو واحد Nice. وضعت لسبايك Yes, you said med. No, don't push, don't push, don't push. Yes. You can heal you with your Molotov. Nice. Nice, GG. أعتذر مسبقا إذا قتلت كل الأعداء وحدي فلا أجيد المشاركة الفجر سأتشفل بالأمر سقطت السبايك في اي فايبر لو ماد آخر لاعب باقي ماد spike. آخر جولة في الشوط إما أن تنفقوا أموالكم يمكن أو تمنحوني إياها الأمر مفيد في الحالتين أبدأ في A السبايك بحوزتي آه، هيا لنذهب سقطت جت أرضا عدد من الأعداء في اي أحدهم في A مات هنا سقطت السبايك في A أعيد الترتيب واحد آخر لاعب باق واضح ثلاثون ثانية انتهينا تبديل الجبهات بأصدقائي لن نهزم أبداً فلنهاجمهم سقطت السبايك في اي Nice. Hey, hey, hey, hey. Go by by mid now. Okay. Come spike. آخر لاعب باق Let's come. Jet come. تبقى عدو واحد Nice. You can kill him. Nice. You can flash. No, <laughs> nice. أنسجة أبعاد المكان مهترئة هنا. سأمزقها للمرور عبرها. Let's buy. Let's go, GG.